你有仔细去算过吗？台积电他们的收入也没有比便利商店的店员百六十八块高多少，时薪其实没有过两百。嗨，大家好，我是大饼，一个用深入浅出、满满干货带给你商业思维的企业讲师、YouTuber、投资客，也是斜杠创业家。越努力工作却越贫穷的那富人又是如何赚钱的？影片一定要听到最后，含金量最多的部分，至少会让你月收入增加百分之一百五十。 不知道大家有没有听过一句话：同工不同酬，但是不同工却还是同酬。 <laughs> 大饼，你又在讲干话了吧？对，你说的对，你说的都对。但是如果你真的细细的去品，真的去了解的话，就会知道我说的到底是不是干话，是干话还是非常有深度的实话。咱们先说吧，同工不同酬，这很常见，看绩效、看年资、看外表、看长相、看老板喜不喜欢你，在每一间公司，这都是非常稀松平常的。 领着二十四 K 的底薪，期盼着多努力一点就有机会拿到，却又永远看得到吃不到的那一咪咪的奖金，或者是年底的绩效分红。结果嘞，却因为人际关系跟老板啊好或不好，主管看你爽啊不爽，又会影响到你的收入。那么有些人就会说啊，这些人会讲话，会巴结，会高攀，收入就比你多领个几百块、几千块、几万块。 这一些不平衡的事情，真的世界上每一天都在发生。我相信你也遇过吧？哎，先说啊，我带过劳工局，也当过企业的劳资顾问，这些鸟事啊，真的是每天都多到爆。来，而且跟你说，这些薪资结构都是我们这些企管顾问以及公司精心设计出来的。所以你怎么可能会赚的比你的主管、经理、高阶主管多吗？不可能嘛 j a c a 但这些道理，我们到底要花多久的时间才会顿悟？ 一个月、一年、十年，还是一辈子？听到这里，醒醒吧！越努力工作，越努力加班，就只会让你变得越来越贫穷。因为你卖掉的时间是家庭幸福，是健康，也是你用宝贵的生命去换来的廉价货币报酬而已。那话说回来，不同工但是同酬，这还有什么毛病吗？对，你说的对，你说的都对。你有仔细去算过吗？有仔细去观察过吗？台积电真的收入非常的高。 可是实际上的话，去除以工作时数的话，时薪其实也没有超过两百多块。如果没有仔细了解过的朋友，可以去 Google 点击台积电薪水换算的影片，那对优秀夫妻也会算给你听。算完之后，你会发现，其实他们的收入也没有比便利商店的店员一百六十八块高多少。你又跟我说，那还有奖金很多啊，bonus 啊，现金鼓励啊，bra bra bra，拜托倒带一些。 时薪两百块的计算也包含这些。总结的来说，不管是服务业、加油站、便利商店、工厂、设备工程师、台积电的 R&D 等等等等，都是为别人卖命，而且没有为自己卖命的工作。这个也就是越工作越贫穷的本质。所以呀，大家真的要花很多的时间去思考、去阅读，多吸收富人的思维，并且按赞及订阅脑外科，让有用的资讯被动的洗自己的脑，不断的洗。 把自己的脑袋洗成自己想要的形状，这样才有机会跳脱老鼠圈。而大饼，我也是从业务到创业失败，到负债，到跳脱框架，遇到贵人，整理思绪，阅读大量的书籍，以及花好多好多的时间，还有金钱去上大量的课，花了将近十年的时间，整合出脑外科的课程，里面赚钱、成长、投资不动产的课程会放在下面的资讯栏里，让大家免费下载以及运用。 让自己是为自己工作，也是为家人工作。这里的东西既不简单，也不快速，更不像股市或赌博。但只要有意愿，都可以轻松达到月收入六位数。那么回过来说，富人们又是如何赚钱的呢？其实有点财商的朋友都知道，富人不为钱工作，而是懂得如何让钱为自己工作。虽然离我们还有点距离，我们还是谈谈身家破千万的大老板吧。 因为存在即合理，对我们来说并不是遥不可及的，他们都是我们学习的对象。举个例子吧，王品集团戴胜义董事长曾经说过，月收入没有达到五万块之前，辛辛苦苦赚到的钱都应该要花掉，不要去做储蓄，你要花在有意义的地方，累积知识、积累能力、累积人脉。哎，听到这里，你可能会跟我一样，那个时候我才二十岁，听到的时候，真心觉得满满的哇。 <laughs> 我连五万块都赚不到，还不准我存钱？你有事吗？可是转眼间十年过去了，我现在三十岁了，有了很多的历练和成长。这句话居然变成我鼓励学生和学员的干话之一，因为我潜意识也照做了，不断的提升自己，增加技能，跨领域的学习，跨领域的从事不同的行业。讲简单点，这个答案就是投资自己，然后出去斜杠，把这些点出来的技能天赋。 一一变现，靠他们赚钱，建立了自己的知识体系。不管是我在当篮球教练的时候去教篮球赚钱，不管是我在当保险业务人员去行销去卖保险赚钱，车祸调解谈判靠解决问题赚钱，劳动法令顾问靠读书解决问题收顾问费赚钱，餐饮创业的时候去累积经验还有负债，不动产投资变成自己的授课体系等等等。到现在这些斜杠对于我对外授课。 已经有办法累积到一堂课五位数的报酬，所以那些基本工资已经离我好远好远。讲直接点，我可能都没有领过。做个小结，要为自己成为富人做准备，所以请不要加班，开启斜杠吧。这也是我下一期要讲的视频：如何跨出你的斜杠第一步，开启千万财富人生。我相信这一定会让你的人生更丰富、更轻松。看到这里，你一定要订阅，并且分享给自己最亲密的人。 因为有一天你一定会达到财富自由，因为财富自由只是让我们能更自在的探索这世界的基本条件。好，那斜杠出去了之后呢？要怎么赚钱？你会发现，就是因为你的收入因为斜杠而增加了，full time job 的工作时间也减少了，你会更有时间陪伴家庭或者去累积自己，就像现在的我一样，开始用意识、知识、经验去交朋友。可是我的时间也跟你们一样啊，只有二十四小时，那我要怎么办？ 现在就是透过互联网 YouTube，跟现在坐在荧幕前面的你产生互动、产生连接、分享价值。当人脉、知识、见闻累积到一定程度的时候，一旦有了赚钱的 idea，所有的成果就会像是滚雪球一样，发想到成功也只会是短短几年的事。所以啊，富人赚钱的速度为什么会是指数型的上升？就是因为他们不去打太多的工，而是一边打工或者是一边工作，整合周边的资源。工作的期间都在吸收每一个可以帮助他们的经验还有知识。 最后取代老板或者出来创业。那听到目前为止，一定还是有人不知道如何要增加两倍到三倍的收入，要怎么做呢？含金量最高的地方来了，我在每一个视频里面都会给你们干货。其实你们都没有去注意到自己到底有多优秀、多厉害。其实很简单啊，去找一下自己从小学到出社会，你比人家厉害的地方啊。像大饼，高中、大学都很喜欢打篮球，后来呢，拿到了一些跟篮球有关的证照，就开始去教课嘛，要当教练。 就需要什么东西呢？第一个，你要先找到市场需求，需求在哪里？有一位老板愿意给我教课的机会，我到现在都还是很感谢他。到现在，他也开设了自己的篮球学校和健身房，就是体育人篮球学校。一刚开始在他那里兼差，后来发现，原来国小都有课后社团嘛。那往上延伸的时候，就会知道这个生意要怎么样做。那个计划就是国小课后社团实施要点。哎，讲到这里就是赚钱的关键字了。点进各间国小的网页的话，就会有这些要点。 然后看着实施要点，你就要开始写计划、课程安排，最后达到什么样的成果？其实一学期收学生一个人两千块，收十个学生就两万块了，真的不贵。换算下来也就教十四堂课而已。那再缴交学校行政费大概三成，所以你知道吗？两万块打七折，一万四千块，一万四千块去除以十四堂课，再去除以工作时间一点五个小时，其实你的时薪就来到六百多块了。哎，你有没有看到？ 你的单位时间价值就超过了三个台积电，每天教一堂，你的收入就来到了二十二 k。讲到这里，钱真的很难赚吗？还是你没有去找资源啊？你知道吗？所有的高手都是内求，只有低手是向外求。说到这里，你应该知道怎么做了。如果还是不懂，没关系啊，你可以去做业务，卖卖房子啊，卖卖保险。这些虽然说是兼差，但是你可以把它变成你的另外的专业。 你知道吗？只要其中一个副业可以超过你的主业收入的时候，你就时间自由了。一旦时间自由，你就可以投入更多的知识在自己的脑袋，然后去寻找机会了嘛。因为你是时间的主人啦。大饼也是这样一路过来的。再来，要看你是不是能够抓到赚钱的机会，全靠跨出舒适圈累积下来的眼界还有胆识。讲到这里，大多数的人都是没有这种魄力的。人短暂的一生，能跨越阶级的机会不多，不敢就是不敢。 真的做成功一次，跨出去了，就成为了高手。哎，你知道吗？高手不是爬山，是跳崖。哎，只能越来越厉害，然后就坠入无底的深渊。那个深渊的名字叫做强者，而且真的会越来越没有朋友。你也只会去找跟你程度接近，或者是更强大、更厉害的人当朋友，或者也会像大饼一样，一定要找一个地方来发泄一下。就像现在 podcast 还有 YouTube，可以记录下来我的经验，也可以拿来传承给我的下一代。 好了，以上就是大饼今天的分享。只要你能够在我今天说的内容里面找到一句或两句是有用的，能够帮助自己的人生过得更好一点，我就心满意足了。那么，如果你不想错过任何关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛，无私的把影片分享出去。我真心的祝福为这部影片点赞的兄弟姐妹早日达到财富自由。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。 <laughs>